Uh, lengo la kukutana hapa ni kupeana taarifa juu ya maonyesho ya kimataifa ya utalii na uwekezaji au kwa jina jingine ni Zanzibar Tourism Investment and Travel Exhibition ambayo inatarajiwa kuanza rasmi kuanzia tarehe tisa mpaka tarehe kumi na moja mwezi wa pili 2023, yani baada ya mwezi, katika makumbusho ya Amani na makumbusho ya viumbe hai hapa uh, Mji Mkongwe karibu na Mnazi Mmoja. Uh, maonyesho haya ni mara ya kwanza kufanyika hapa Zanzibar na yatasimamiwa na Kamisheni ya Utalii kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali kama tunavyoona idara ya makumbusho na mambo ya kale kupitia Wizara ya Utalii na mambo ya kale, uh, wenzetu wa Wazipa na taasisi nyingine za uh, serikali pamoja na kutoka sekta binafsi. Um, Tunategemea kuwa maonyesho haya yatafanyika kila mwaka, inawezekana labda tarehe zikabadilika uh, itapoonekana inafaa. Uh, na umuhimu wa kufanyika maonyesho haya ni katika um, makumbusho yetu um, na sababu kuu ni kuweza kuunganisha utalii na mambo ya kale, na maonyesho haya na malengo yafuatayo. Uh, la kwanza kuifanya uh, sekta ya utalii kuwa sambamba na mwamba kali kama alivyotaja kwa awali katika maendeleo ya taifa na urithi wa vizazi vijavyo. Uh, na pia kutangaza maeneo yetu ya kihistoria, kitaifa na kimataifa ili wageni pamoja pia na wageni wengi zaidi watumie fursa hii kutembelea maeneo yetu pamoja na kukuza mapato ya taasisi hiyo na serikali kwa ujumla. Uh, kama mnavyojua mtakumbuka kuwa Zanzibar tuna maeneo 85 uh, ya kihistoria ambayo yametangazwa rasmi kupitia gazeti la serikali. Uh, maonyesho haya pia yanakuja kutekeleza ilani ya mwaka 2025 uh, kwamba inatutaka uh, kuendeleza utalii wa matamasha uh, mikutano na na na nitasema labda products nyingine kama biashara na utamaduni ili kuhakikisha kuwa malengo hayo yanafanikiwa uh, kwa nia ya kuongeza vivutio vipya vya kitalii ambavyo vitasaidia kukuza idadi ya wageni wanaoingia nchini pamoja na kuongeza uh, ukaazi wa wageni wanaokaa Zanzibar. Kwa hiyo tamasha ni siku mbili, mara nyingi watu watafika siku moja, siku mbili kabla. Baada hapo pia wataweza kutembelea maeneo tofauti um, hapa Zanzibar. Kwa hiyo hiyo pia itawafanya wataweza kukaa muda mrefu zaidi uh, Zanzibar. Maonyesho haya yatasaidia pia kutangaza fursa za uwekezaji zinazopatikana Zanzibar, jambo ambalo pia litaweza kusaidia kuimarisha sekta ya utalii pamoja na sekta nyingine mbalimbali mbali. Kama tunavyofahamu kwa sekta ya utalii ni mtambuka, kwa hiyo na kama uh, taasisi ambayo ina, ina, inaongoza sekta ya utalii ni muhimu kushirikiana na taasisi nyingine katika kuhakikisha kuwa tunapata uwekezaji ambao unaendana na, na mahitaji na matakwa ya jamii na um, serikali kwa ujumla. Kama mnavyofahamu kwa um, hizi um, makumbusho mbili zilikuwa ziko katika chini ya ukarabati na ishamalizika ukarabati wake, na tukaona ni, ni njia nzuri ya kuwa kamisheni wamekubali wame, wameamua kuja kutumia kuchukua fursa kama kutufungulia ile eh, makumbusho yetu mawili ambayo yalikuwa yamefungwa kwa muda wa mwaka mwaka mmoja. Kwa hivyo kwa sisi ni kama kusema kurasmi kutamka kuwa majengo yetu yako tayari yashakabatiwa na tuko katika process sasa hivi ya kuya exhibit ya kuyafanya iwe makumbusho makumbusho uh, rasmi. Uh, kwa kuanzia sasa hivi tunayo ili tamasha linaingia, tushaanza uh, makumbusho uh, itakuwa makumbusho ndogo itakuwa temporary kwa sasa hivi, lakini baada ya makumbusho kumalizika itafunguliwa rasmi baada ya miezi kadhaa. Kwa hivyo kwa sisi tunafura, tunafurahishwa sana uh, idara ya makumbusho kwa kamisheni ameona umuhimu ya kuwafungua makumbusho pale, ili pia ni kuyatangaza yale maeneo yetu na kuwajulisha jamii na pia wageni ambao watakuja Zanzibar kuwa hizi museum mbili ambazo zilikuwa ziko katika ukarabati ziko tayari uh, kufunguliwa rasmi hatutarajii zaidi ya watu mia mbili wakati mmoja, lakini maeneo ni maeneo mawili kama ndio kusema ni makumbusho ya Gongwe Hai na ya, ya Amani.